يا هجوس الكودري هيا السنايد الهجوس الوافية تمشي عدلها ماجد بن سعيد غنى بالجدايد بالمدوح اللي على اهل الطيب ولها الله الله يا هواجيس الفرايد قال من برك معانيه عقلها امدح اهل الطيب بجزال القصايد والمدايح ما تليق الا بهلها امدح اللي لا وقف جاب الفوايد قمة الطالات بعزومه نقلها محزمي وقت الرخاء ولا الشدايد والدروب المستقيمة ما ختلها عايض اللي له على العليا عوايد من مناهل العودة الغالين هلها صير مين عشقته في كل كايد والحمولة الكايدة عايض جملها من بنو قحطان من بنو قحطان لا شبت وقايد كل قحطاني بالطالة وصلها القحاطين رجاله للمزايد روس سادات العرب محد جهلها كلنا نفس القبيلة والبدايد بيننا رفقة ولا نبغى بدلها رفقة ترقى على رؤوس النوايد ما التفت للضعوف ولا حيلها عايض الوبري على الأمجاد سايد بالفعول اللي ما حد غيرك فعلها شيخ قوم وشيخ طيب وراس قايد للرجال اللي تضحي في عملها من محبتك انت فانا وانت زايد بالجمايل والحفاوي تحتملها أشهد أنك في فعول الطيب رايد والفعول الغانمة عزمك كفلها أشهد أنك في فعول الطيب رايد والفعول الغانمة عزمك كفلها واشهد أنك من وسيعين البنايد كاسب والنعم واسمك مختزلها لك جمايل فالقديم وبالجدايد ولك مواقف ثابته وانته بطلها عنك ما استغني لي يا جات الوكايد يا زعيم من قمة العليا نزلها أنت عيد اللي يقول العيد عايد يا عسى الأيام يبطي بك مهلها من بيوت الشعر بهديك الشرايد من بيوت الشعر بهديك الشرايد وانت كفول للمدايح وانتهى لها